Привет! В видео а подробно расскажу и покажу то, как включить отображение процента а, зарядки аккумулятора э, на вашем смартфоне на базе операционной системы Android, а также то, как э, сделать так, чтобы процент э, зарядки вашего аккумулятора при подключении зарядного устройства, когда устройство заряжается, тоже отображался. Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуется зайти в настройки. Зайти в настройки можно как снизу, так и сверху. Снизу, это я имею в виду, а проводим пальцем э, по экрану вашего смартфона снизу вверх. И здесь, э, среди прочих приложений, здесь будет такое приложение настройки. Шестереночка, иконочка у него. Э, заходим в него. Либо же проводим пальцем по экрану сверху вниз. Вниз и нажимаем на колесико на шестереночки. Также попадаем в настройки, что нам здесь потребуется. А здесь мы видим уведомление. Уведомление, приложение, строка состояния, режим не беспокоит. Заходим туда. Зашли. А что нам надо делать дальше? Нам надо выбрать э, а, пункт строка состояния. Выбираем. И здесь нам надо включить процент зарядки. А, просто включили, выключили, выключили. Как видите, процент зарядки исчез. Включили. Что ж, а теперь как а, сделать так, чтобы при подключении вашего телефона к зарядному устройству и к сети а, отображался уровень процента зарядки вашего смартфона. Также в этих же настройках зашли в настройки мы. А здесь спускаемся ниже и видим пункт «Дисплей». Яркость, фильтр синего света, главный экран. А, заходим туда. Далее спускаемся ниже, ниже и видим информация о зарядке. Показ уровня зарядки и приблизительного времени до полной зарядки, когда экран LS On а, включен или не отображается. Что ж, здесь мы можем выключить. Тогда не будет э, ничего показываться э, у нас, когда смартфон э, подключен к сети и заряжается, либо же включить и видеть процент зарядки и сколько осталось до окончания зарядки. Надеюсь, данное видео было полезным и информативным. Всем спасибо за внимание, всем пока!